Yeah. So I am Abhay uh, from the Sati team based in Pune. We've been working for the last nearly 25 years on community health and public health issues across Maharashtra, especially in rural and tribal areas and now also in urban areas. अ, नमस्कार अ, मेरा नाम भाऊ है मैं पिछले पंद्रह साल से साथी के साथ काम कर रहा हूँ अच्छा। पब्लिक हेल्थ टीम के साथ अभी जो एआईडी का जो सपोर्ट था पिछले साल कम्युनिटी हेल्थ के लिए तो उसका एज ए इंचार्ज काम कर रहा हूँ हेलो मैं शकुंतला मैं आ, साथी से जुड़ी हुई पिछले twelve to thirteen years so great yeah great to meet all of you and uh, we have uh, you know uh, had a long standing relationship with AID. The Sati team has been, uh, I won't say just re receiving support, but has been collaborating and partnering with AID since I think at least uh, 10, 12 years. Um, and uh, in different phases on different kinds of projects on uh, different fronts, the AID has always uh, supported innovative work, which is of relevance to people's lives and health. And um, you know, often we discuss in Sati that AID is one group which uh, is much more engaged in our work and tries to understand what is going on on the ground and is also doesn't hesitate to support, you know, uh, innovative activities which perhaps traditional funders uh, may not be interested in supporting. So we really value that relationship. Um, and as part of this uh, mm, process, as Bhau mentioned uh, in the last year, 2022, which was a kind of, you can say, a, a year of COVID uh, partial recovery, but not complete recovery. Uh, uh, we uh, conducted this project supported by AID, in which there were two major components. So uh, Ravi and Arvinda, you, you want us to present a brief report because Bhau has a presentation on the activities mainly related to the Jan Arugya Samitis. Sure, so, Abhay, I think uh, that'll be a good idea. Maybe a brief report and then we can discuss maybe how to expand the success of Jan Arogya Samitis like uh, we were uh, yeah. briefly discussing in the next year. Okay. So so, भाऊ आप फिर थोड़ा प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए पर मेरा सजेशन ये है कि उसको थोड़ा फास्ट करिए हाँ, हाँ, Yes, बहुत ज्यादा डिटेल हाँ में जाने की जरूरत नहीं किसी को क्वेश्चन होगा तो बाद में हम क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं तो मैं शुरू करता हूँ और रवि भी पुणे में आए थे पिछले महीने और उन्होंने जो हमारा पुणे डिस्ट्रिक्ट का भोर ब्लॉक है जहाँ हम काम करते हैं वहाँ विजिट की थी उनके लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है वो विजिट और हमारे लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग रहा तो मैं अभी <clears throat> अभय ने प्रोपोजल का प्रोजेक्ट का टाइटल तो बता दिया है मैं आगे जाता हूँ भाव थोड़ा तो जोर तो, से हमने हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो हमने पिछले साल जनवरी टू दिसंबर 2020 में तीन डिस्ट्रिक्ट में काम किया था सॉरी दो डिस्ट्रिक्ट में पुणे और नंदुरबार नंदुरबार में हमारा दड़गांव एक ब्लॉक था पुणे में अंबेगा और भोर था और आ, कुल मिला के हमारी टेन पीएचसी थी और फोर्टी फाइव के आसपास हमारे सब सेंटर जिसको अभी 2018 से आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है तो उसके आधार पे हमने काम किया था यहाँ नाम लिखे हुए कौन कौन से हमने सब सेंटर लिए हुए थे और कौन कौन से पीएचसी लिए हुए थे मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूँ समय की पाबंदी के कारण तो हमारा एक्टिविटी क्या रही पिछले साल तो हमने ये तय किया था कि हम 45 जो हमारे एच के विलेजेस है वहाँ हम हेल्थ कम्युनिकेटर तैयार करेंगे और वो हेल्थ कम्युनिकेटर जो है हमारे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है सब सेंटर उसमें जन आरोग्य समिति का फॉर्मेशन करने में मदद करेंगे और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने में भी आ, वो पहल लेंगे आ, तो इसके माध्यम से फिर हमने फाइव जन आरोग्य समिति का फॉर्मेशन किया उनका ओरिएंटेशन किया है और साथ ही साथ हमने एक public audit and participatory planning अर्थात पैप ये जो प्रोसेस की इसका मतलब ये है कि रेगुलर मॉनिटरिंग <clears throat> करना एच के ऊपर जन आरोग्य समिति के थ्रू जिसमें हमारे हेल्थ कम्युनिकेटर जो है वो फैसिलेट करते हैं वो पीएचसी या एच में जाते हैं वहाँ का जायज़ा लेते हैं कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है वह और क्या हेल्थ सर्विसेज में सुधार लाना चाहिए उसके बारे में वहाँ के जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है मेडिकल ऑफिसर्स है या अदर जो स्टाफ है एन हो या एम हो मल्टीपर्पज वर्कर इनके साथ बात करें और वो इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करें थ्रू जन आरोग्य समिति तो पिछले साल हमने कुल मिला के एक फोर्टी सिक्स जन आरोग्य समिति फॉर्म की है करीबन two two hundred ninety five visit हुई है हेल्थ वेलनेस सेंटर को through health communicators and Jan Arogya Samiti और पीएचसी को 81 विजिट की है और कुल मिला के हमने three thousand four zero one peoples को लोगों को गाइडेंस किया है हेल्थ सर्विसेज के बारे में स्कीम के बारे में उनको जहां मदद लगी हुआ हमने काम करने की कोशिश की थ्रू जन आरोग्य समिति फैसिलिटेशन विथ हेल्थ कम्युनिकेटर तो कुछ इम्पैक्ट <clears throat> जो हुआ है उसके दो तीन इम्पैक्ट के बारे में मैं बात करूंगा जो धड़गांव की मतलब नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का जो धड़गांव ब्लॉक है वहाँ बिलगांव नाम की पीएचसी है जहाँ रवि और आप लोगों ने पावर प्लांट लगाया था वहाँ एक करीबन तीन करोड़ की बिल्डिंग बनाई हुई है पीएचसी लेकिन वहाँ पानी ही नहीं था तो जन आरोग्य समिति और वहाँ के लोकल लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और 70 लाख की वाटर पाइपलाइन अप्रूव हुई आर अभी का मतलब शुरू भी हो गई है वो अप्रूव थी लेकिन वो उसका काम नहीं हो रहा था कॉन्ट्रैक्टर कुछ प्रॉब्लम कर रहा था सिस्टम कुछ प्रॉब्लम कर रही थी लेकिन जन आरोग्य समिति और लोकल लोगों ने एक पहल ली काफ़ी मीटिंग हुई उसके साथ और फिर ये वाटर पाइपलाइन जो है वो शुरू हुई और पीएचसी को हालांकि पानी मिल गया दूसरी बात जो है कि <clears throat> पूना डिस्ट्रिक्ट में भोर जो ब्लॉक है वहाँ जो जोगोड़ी नाम का जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ जगह नहीं थी तो वेलनेस सेंटर बनाने के लिए वहाँ के लोगों एक व्यक्ति ने 2000 स्क्वायर फीट की लैंड ऑफर की कि यहाँ आप बना सकते हैं मतलब ये सब जन आरोग्य समिति की पहल हुई मीटिंग हुई आप फोटो देख सकते हैं जाम्भोरी नाम का ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये मराठी में बात न्यूज भी है कि वो जो सी एच ओ आने रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ये पुना डिस्ट्रिक्ट का अंबेगांव ब्लॉक है वहाँ जाम्भोरी नाम का health wellness centre sub centre था वहाँ सी एच ओ था लेडी थी आ, लेकिन वो पिछले छह महीने से आ ही नहीं रही थी लेकिन उसका पेमेंट चल रहा था तो जन आरोग्य समिति ने पहल लिए जब हम हम लोगों ने ट्रेनिंग किया लोगों का कि ये एच डब्ल्यू से ऐसा होता है जन आरोग्य समिति का ये काम है आ, उन्होंने मॉनिटरिंग करना है और हेल्थ सर्विसेस में सुधार लाना है तो लोगों को पता चला करे ऐसा तो एच डब्ल्यू सी हमने तो पहली बार देखा और सी एच ओ तो हमने अभी तक हमने देखा ही नहीं है फिर पहल शुरू हुई और फिर बहुत सारे मेमोरेंडम गए अर्जियाँ गई block medical officer district medical officer को और फिर ये तय हुआ कि ये सीएचओ को इसका वेतन जो इसका जो सैलरी है रोकवानी है और उसको यहाँ से निकालना और दूसरी सीट का अपॉइंट करना तो ये सब हुआ वहाँ हमें लगता है कि जांच के माध्यम से एक लोगों में एक अवेयरनेस आ गया है कि हमको हमारा काम क्या है हमने क्या करना चाहिए सेकंडली uh, uh, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेटरी ऑडिट प्रोसेस के अंतर्गत हम कंटिन्यू एच डब्ल्यू सी का एक जायजा लेते थे उसका मॉनिटरिंग करते थे uh, तो uh, बहुत सारे इश्यू आए सामने Uh, काफी वैकेंट पोस्ट भी आई लेकिन हमारे प्रयास से जन आरोग्य समिति के प्रयास से uh, एक uh, सात पोस्ट जो है वह फिलअप हुई है सी की दो एम की और एन की हुई है आ, मतलब पहला ही साल था हमारा और महाराष्ट्र में ये जन आरोग्य समिति कहीं इतनी फंक्शन नहीं थी इस्टेब्लिश भी नहीं थी वो फॉर्मेट भी फॉर्मेशन भी नहीं थी लेकिन हमने ये कोशिश की कि मॉडल के रूप में जन आरोग्य समिति कैसे काम कर सकती है आ, कुल मिला के एटी नाइन इशू आए फोर्टीन इशू रिजोल्व करने की कोशिश की है कुछ इशू अभी भी पेंडिंग है उसका फॉलोअप चल रहा है बहुत सारे इशू अभी अभी अगले महीने में हमारे कुछ पब्लिक हेयरिंग है उसमें आएंगे और उसका रिजॉल्विंग का भी प्रोसेस आगे आगे बढ़ेगा ओपीडी स्टार्ट हो गई है जो ओपीडी स्टार्ट ही नहीं थी सब सेंटर में तो अभी कम से कम तीन दिन में तीन चार दिन में पर वीक में ओपीडी शुरू हो रही है बारह साढ़े बारह बजे तक वहाँ सी बैठता है आप फोटो देख रहे हैं लोग आए हैं वहाँ लोगों को ट्रीटमेंट मिल रही है आ, आ, मतलब रूटीन मॉनिटरिंग का काम जन आरोग्य समिति के माध्यम से हो रहा है एक फैसिलिटीज जो है उसके साथ एक डायलॉग शुरू हो गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोविड के बाद में एनसीडी का एक नॉन कम्युनिकल डिसीज विशेष रूप से बीपी और डायबिटीज के पेशेंट काफ़ी बड़े हुए रूरल एरिया में भी अर्बन में भी तो उसमें काफ़ी पेशेंट की बढ़ोतरी होने लगी तो हमारे ये काम से एक हुआ कि एनसीडी की ओपीडी बढ़ गई है और जो इसकी बीपी डायबिटीज की दवाइयाँ थी उसका भी डिमांड बढ़ गया है और लोग वहाँ जाते हैं और डिमांड रखते हैं एक रवि आए थे जाम्बोली जाम्बली नाम के हेल्थ वेलनेस सेंटर में वहाँ बीपी शुगर की दवाइयाँ कम पड़ रही थी तो वहाँ के सरपंच ने और जन आरोग्य समिति ने फाइव थाउजेंड रुपये अलॉट करके वो दवाइयाँ भी बढ़ा दी और फिफ्टी थाउजेंड रुपये फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन से वो खास एच डब्ल्यू सी के लिए उन्होंने अलॉटमेंट किए मुझे लगता है कि ये काफ़ी उपलब्धि हुआ है दूसरी बात वहीं पे अगर देखा जाए तो जो स्कूल था स्कूल में बहुत पिछले दो तीन सालों से टॉयलेट का मुद्दा आ रहा था जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी वो बात रखी थी लेकिन कुछ नहीं हो रहा था लेकिन बच्चों को जैसे पता चला क्योंकि जन आरोग्य समिति को समिति में बच्चों का भी रिप्रेजेंटेशन लिया गया है आ, तो उनको पता चला कि जन आरोग्य समिति हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो उस मीटिंग में उन्होंने बात रखी और क्या बात है कि अगली मीटिंग में वो उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया पानी का भी उनका प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया वाटर फिल्टर जिला परिषद के माध्यम से उनको मिला ये कुछ <clears throat> चीजें यहाँ होने लगी जन आरोग्य समिति के मेंबर जो है एक्टिव हो गए ग्राम पंचायत मेंबर एक्टिव होने लगे आशा जो है ग्राम सेवक इनका पार्टिसिपेशन लिया गया इसमें और जैसे एच की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो साफ सफाई का प्रॉब्लम हो लीकेजेस का प्रॉब्लम हो फर्नीचर का प्रॉब्लम हो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ रिजोल्व करने की कोशिश जन आरोग्य समिति के आ, माध्यम से आ, आ, ली गई है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ हम लोगों ने काफ़ी कोऑर्डिनेशन रखा है आ, मतलब हमारी जो भी ट्रेनिंग्स होती है या मीटिंग होती है उसमें हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को इन्वॉल्व करते हैं उनके लेटर द्वारा सभी सीएचओ को लेटर जाता है और फिर हमारी मीटिंग चलती है हम पैरल सिस्टम यहाँ डेवलप नहीं कर रहे तो जो सरकारी सिस्टम है उसमें ही इंटरवेंशन करके एक बेटर एक अच्छा एच कैसे हो सकता है जन आरोग्य समिति का रोल इसमें कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है इसके बारे में आप देखते यहाँ एक न्यूज है आरोग्य व्यवस्था सक्षम करने शासना प्रयत्न मतलब स्वास्थ्य सेवा सक्षम करने के लिए लोगों सरकार प्रयास कर रही है और उसमें हम लोगों का काफी योगदान रहा है रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है अलग अलग जो मेंबर्स थे उनका गैप आइडेंटिफाइड की जा रही है एनसीडी मेडिसिन की मैंने बात की मैं वो दोहराता नहीं हूँ मुझे लगता है ये अलग अलग एग्जाम्पल है इसमें जो ये ये चीज वापस वही बात पे आ रहा हूँ मैं आ, तो मैं आगे जाता हूँ लोकल फंड का भी मैंने बात किया लोकल फंड का यूटिलाइज हुआ है जैसे फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन का पैसा जो है उसके बारे में बात की आ, इसके बारे में भी आ, तो ये रहा हमारा पिछले साल का काम मैंने बहुत संक्षिप्त संक्षिप्त रूप में रखने का प्रयास किया है काफी रिपीटेशन हो भी रहे थे आ, तो अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूना डिस्ट्रिक्ट हाँ, के हाँ, दस ऐसे मेरे ख्याल से भाव जी जी जी जी थोड़ा थोड़ा दो मिनट रुक जाते हैं अभी जो आपने प्रेजेंटेशन किया ना हाँ इस पे अगर हाँ, कुछ हाँ, हाँ इस पे कोई क्लैरिफिकेशन हो क्वेश्चन हो या कमेंट हो तो I think we can have a quick round Uh, मेरा एक सवाल था तो uh, आप कुछ uh, बजटिंग के बारे में uh, कुछ बात रखा ना वो कैसा uh, वो लोकल फंड्स हाँ। की बात वो क्या था एग्जैक्टली exactly? हाँ मतलब uh, जैसे कि मैंने बताया जामली जो नाम का एच डब्ल्यू सी है भोर ब्लॉक में पुणे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जो शुगर की जो डायबिटीज की दवाई है उसके लिए कुछ शॉर्टेज हो गया था तो ग्राम पंचायत का जो फंड है वहाँ से उन्होंने मदद की फाइव थाउजेंड रुपीज दे के वो दवाई दिलाई और दूसरी बात जो है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो हेल्थ और एजुकेशन के लिए वो ट्वेंटी फाइव परसेंट जो पैसा है वो रखना पड़ता है तो इन्होंने जन आरोग्य समिति ने ये ग्राम पंचायत को रिक्वेस्ट की कि हमारे जो की चीजों की जरूरत है पानी के लिए कुछ प्रावधान हो या सब साफ साफ सफाई के लिए हो या मेडिसिन के लिए हो तो उन्होंने फिफ्टीन थाउजेंड का एक प्रोविजन किया है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत उस एच डब्ल्यू सी के लिए तो लोकल फंड का उसका वो यूटिलाइज कर रहे हैं और एक्चुअली मतलब आ, ये जो प्रोविजन है कि जो लोकल फंड है ग्राम पंचायत की जीपीडीपी का जो फंड है आ, तो उसका यूटिलाइज भी होना है तो वो कोशिश हमने की और ये दो उदाहरण थे हाँ, तो आ, आपका आवाज इतना ठीक नहीं आ रहा था पर वो आ, फिफ्टी थाउजेंड रुपीज किधर से सैंक्शन हो गया every village in India panchayat ने receive some extra funds under the fifteenth finance commission allocation from whom these are flexible funds these can be spent as per the discretion of the Gram Panchayat. The Gram Panchayat. Who yeah, is 25? Yeah. Every village in India today, more than 7 lakh villages, every village receives these funds. Most villages do not have a clue of how to actually spend these funds. Okay, these are and India when funds. Yes, you can imagine what must be happening usually to those funds. So these funds come from the center. From the central government. Okay. To every panchayat. So an average <laughs> panchayat may get something like three to five lakh rupees per year extra besides their usual funds. Out of this, 25% is expected to be spent on health, education, and sanitation, which is almost always either not spent or misspent. <laughs> so they used that those funds because they came to know about it through the Jan Arogya Samiti. They drew 50,000 rupees from that fund and mm-hmm. spent it in improving the health and wellness center. That's basically in brief. So Abhay and Bahu, I have one question, uh, you know, regarding other villages, say in Pune district, where Sati intervention has not been there, जहाँ पर साथी uh, का काम नहीं था वहां पर जेएसएस बने क्या जन आरोग्य समिति की बिल्कुल नहीं बने और uh, कैसा है वहां पर भी अभी बीपी डायबिटीज का मेडिकेशन चल रहा है सी एच आ रहे हैं कि like what is the general set कितना गैप है in the model villages versus uh, where the intervention is not there हाँ, हाँ, हाँ। जी जी जी जी एक्चुअली मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये महाराष्ट्र में पहली पहल थी हमारी महाराष्ट्र मतलब यहाँ यहाँ का जो डीपीएम है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर गवर्नमेंट का पुणे डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने हमको कहा था कि आप काम आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है जन आरोग्य समितियां अदर विलेजेस में आ, मतलब बहुत जगह तो फॉर्म ही नहीं है और जब फॉर्म है उनको पता ही नहीं कि उनको क्या करना है मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि वी आर द जन आरोग्य समिति मेंबर तो ये स्थिति है और जहाँ अपना काम नहीं है वहाँ की स्थिति मैं बहुत तो, मतलब कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि बहुत अच्छी नहीं है लेकिन हमने जहाँ जहाँ ये प्रयास किया है प्रोसेस किए वहाँ का काम और अदर विलेजेस काम में काफी डिफरेंट दिखाई देता और हाँ ये है कि जैसे बताया कि हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उनके साथ बहुत कोऑर्डिनेट किया पूरे साल में उनको ही हमने बीच में लिया और उनके माध्यम से किया तो उसका असर ये हुआ है कि अदर जो जहां जहाँ सी है वहाँ कम से कम एनसीडी और इसके बारे में जैसे कि भोर डिस्ट्रिक्ट में भोर ब्लॉक में पूना डिस्ट्रिक्ट के जो आप आए थे आपने वो सी की मीटिंग भी आपने देखी होगी बहुत सारे सी आए थे तो उसका असर कहीं ना कहीं उसको हम क्या बोल सकते कि हमारे पंद्रह गाँव का काम थोड़ा सा ब्लॉक में भी उसका असर दिखाई देने लगा सी एच ओ के गैस के बारे में हाँ। या Yeah, so so briefly, just to re recapitulate what bau said, that most places besides the project area, either there is no Janarogya Samiti at all in existence or something has just been, some names have been written down on a piece of paper, but the Samiti is actually not functioning. So it requires actually effectively formation of the Samiti, training, capacity building, activation, and then moving them into action. That is basically what we have done. And it's a something which the government has also accepted that it's something quite positive. So Abhay, then uh, shall we discuss how the success that was achieved last year can kind of impact, can be spread to more villages, either in Pune district or both Pune and Nandurbar district, without as much handholding by Sati, but maybe with some, uh, you know, some way to influence all the other villages in Pune district, like you were saying, uh, to form these JSS. Okay, so uh, there's some question, I think. Uh, hi, hi, Vasundhara here. Yeah, hi. Hi, hi. So, uh, मुझे पूछना था कि ये जो uh, आपको एजेंडा या उनका वर्क पोर्टफोलियो कहाँ से मिलता है कि दिस सब सेंटर के ये uh, ये है और फिर ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर माने एच डब्ल्यू सी और P H C these are things that they are suppose to do Uh, because I'm finding it difficult to get that exactly so that we can give it to the people so that they can demand. And is it different for different states also? This is also something I struggle with. Yeah. See, it's a tragedy of India that some of the best programs are uh, kept like top secrets by the government yeah. itself. Yeah. In fact, today we invited some, some of the worst programs art huh. from rooftops. yeah, बिल्कुल. आज पता हाँ आज जीपीडीपी वाले एक कोटा ब्लॉक पास में उनको बुलाया था एंड दे सेड आपको पता है ऐसा भी है आपको पता है ये भी है आपको पता है ये भी है और हम वही सुन ही रहे थे कि दे आर टेलिंग के all this is not known to the people but there is allocation for this allocation for this and या that's yeah so, so yeah please uh, so see the Aishman Bharat program which is the flagship program on health for, of the current central government was uh, launched in 2018 Uh, uh-huh. so one part has been highly publicized, the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the health uh-huh. insurance scheme. The uh-huh. second part, which is actually pushed more by the health ministry, is the health mm-hmm. and wellness centers, which is by, about primary health care. Uh -huh. The government has not publicized much, but still it's there in their agenda in some form. So yeah. one lakh fifty thousand health and wellness centers yes. uh, have been set up across the country. Yes. Each of these health and wellness center is supposed to have a Jan Arogya Samiti, which is a uh-huh. community-based body, which is to be participatory, which is supposed to do an annual social audit of the health and wellness center. That's mm -hmm. the mm-hmm. word written, huh? social audit. It's mm. supposed to, uh, you know, mobilize people to engage with the health and wellness center to both support it and also to monitor it. Mm -hmm. And, uh, you know, uh, there is some untied fund also available for use by the Janarogya Samiti. So for a sub-center, it's about 50,000 rupees. For a health, uh, for a primary health center, it will be 1,75,000 rupees, which was earlier given to the RKS. Now that is being merged with the Jan Arogya Samiti. Mm -hmm. So these bodies uh, are, are, uniform, supposed to be uniform across the country. There's a mm-hmm. guidebook. There are two uh, books which may be of relevance to you. If you mm -hmm. want to mm-hmm. know what it is. there is a guidelines, a set of guidelines for health and wellness centers, which has been published by the National Health Systems Resource Center. And there's a separate guidebook on Jan Arogya Samitis, which gives all okay. the functions the composition, the responsibilities, and the powers of Jan Arogya Samitis. It's a matter of great surprise that uh, three or four years down the line, I mean, we are having to go to villages and tell people <laughs> that you have a Jan Arogya Samiti, and you know we are pushing them into getting these activated, and you can, you you've heard the reporting right now. So this is the kind of uh, you know basically uh, catalytic role that needs to be played, and if we don't do it, it's probably not going to happen uh, I mean, unfortunately. But what the attempt is to get the government also on board, as Bao mentioned, so that the block medical officer and you know other grassroots level public health functionaries they also start doing something which is expected. And uh, do they have anything to do with the village health and sanitation and nutrition committee? That do they have? Are they supposed to work with that? Yeah, actually their members are supposed to be drawn from the village health and sanitation committee oh okay yeah okay. and they're supposed to work in coordination with the but again that's an, another empty signifier that village health committee yes, yes. <laughs> so it exists on paper but in 99 percent of villages it probably nobody is doing anything so it, it's like uh, but of course it is a space it's a space which mm-hmm. can be occupied if there is an activism at the local level right. so i think Thank Madhuri you. is asking something Uh, yeah. I'm sorry, Madhuri, you're muted. I can't hear you. Can you hear me now? Yes. Yeah. Okay. So, uh, what I wanted to find out ki कि जो सी एच ओ है उनका ट्रेनिंग क्या है बैकग्राउंड ट्रेनिंग क्या है वो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करते हैं तो अगर दवाइयां वही देते हैं या कोई और देता है ओके सो द ओज are typically non allopathic doctors in most parts of the country so they may be Ayurveda graduates और होम्योपैथी ग्रेजुएट्स और दे मे ऑल्सो भी B S C nursing graduates so these are what are you can say uh, you uh, non-allopathic doctors or nursing graduates. Then they're given a six months training in which they are basically oriented about comprehensive primary health care, the functions of the health and wellness center and their own medical skills are kind of upgraded. And uh, they do routine monitoring and follow-up treatment of diabetes and hypertension patients. So if there's a first diagnosis may take place at the PHC, but once the patient has been diagnosed, then the patient can come every month to the health and wellness center. The CHO will probably measure the BP or check the blood glucose. And if everything is more or less on track, they will continue the treatment. And if there is some complication or something serious has developed, uh, then they will refer them to the um, primary health center or maybe the rural hospital. So they are basically and maintenance treatment is done by them and also monitoring. Uh, yeah and how far are these PHCs from these villages? Distance See, wise? in an average area, about uh, 15 to 20 villages will be covered by one PHC. And maybe I three see. to five villages will be covered by a subcenter. Okay. So, I mean, that gives you some idea. Okay. And the PHCs are staffed by allopathic doctors? Yeah. Yeah. Okay. So typically a PSC is supposed to have two doctors, but in India and also in Maharashtra, in many places, there may be only one doctor. So there are, say, one to two uh, doctors, of which one usually will be an allopath, and the second one might be a non-allopathic doctor also. But usually there'll be one allopathic doctor in a PHC. And uh, one last question: uh, Vaccinations are they done at the uh, at the CHO level in the villages? Yeah, vaccination actually routine vaccination for children especially uh, is done and in the village itself. So there's something called a village health and nutrition day. So the A&M and maybe uh, some other staff will come to the village, not the sub-center, actually to the village. And on that day in the Anganwadis, they will sit there and the children will come and they will all be vaccinated once in a month. And pregnant and pregnant women may also come and get tetanus toxoid vaccination on the same day. Okay, thank you. So uh, yeah, so should we go ahead? Yeah, I think so. Yeah, so I just like to add that you know what the what this activity has done in the post-COVID situation is quite important to note because the entire health system in India at the grassroots level was completely thrown out of gear because of COVID. And non-COVID services <laughs> had almost ground to a halt, especially during and after the second wave and people in the lockdown and the entire COVID situation, you know, had become disconnected from public health services in villages. Uh, this act, intervention has not only reactivated or uh, you can say activated the health and wellness centers, it has also brought people back into contact with the public health system at the grassroots level, which is very important in the post-COVID situations. This should be viewed as a kind of a COVID recovery intervention also, besides, of course, being a community-based empowering intervention and uh, an intervention which has activated primary healthcare services through the Health and Wellness Center. So I'm just, uh, you know, adding, so it's a kind of a, a, catalytic process of restoring and reviving, you know, uh, public health services and people's connect with people's uh, public health services at the grassroots level. So, uh, Arvinda, should we now go to the uh, proposal part for the next phase uh, for the current year? Yeah, I think so. And last chance if anyone has questions about the process so far. Will this uh, presentation be shared, Arvinda, so I can also share with the other aid partners, the grassroots partners, so they know that this is one way of... Uh... yeah, I think we can share it. There's no problem. Yeah, just those few slides, no, were the success yeah. yeah. Thank you. Yeah. Actually, that report which uh, I had sent yesterday has most of this information, mm -hmm. and in a little more detail. Mm I don't know if you've seen that report. Uh, uh, I think that PDF which was yeah. shared, I guess that one. Yeah. Yeah. Okay. So that has all this information. Uh-huh. Right. Okay so I think भाव Abhi. आप जो आखिरी दो स्लाइड है वो दिखा दीजिए but But before start starts, I'd just like to add one more overall point, and that is about urban health services. and uh, both in the current year uh, on a small scale and in the coming year on a somewhat larger scale we have also uh, tried to focus on urban health services which have been hugely disrupted in the COVID situation. And actually in the COVID situation, the weaknesses of the urban public health system have been drastically, you know, kind of exposed. And perhaps the maximum number of COVID deaths have taken place in urban areas. Uh, maximum number of COVID cases have been in urban areas, especially in Maharashtra. So, and the urban poor have been one of the worst hit, both migrants and also non-migrants. So I'm just flagging this point, which will help you to understand why we are now proposing to continue work in the rural areas, but also develop certain work in the urban areas with the urban poor. abhi bhav aap continue kariye uh, okay, मैंने फाइल uh, फिर शेयर की है आप लोगों को दिखाई देगी uh, dikhai deti hai na aapko ha dikhai de ha dikh raha hai okay okay, तो जैसे हमने पिछले साल टेक फोर्टी फाइव में काम किया था और हमें लगा कि इस साल हम थोड़ा सा उसको छोटा करते हैं इसका कारण यह है कि अभी हम थोड़ा फोकस कर कर रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज है उसके ऊपर और उसका फोरम जो हम चाहते हैं वही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और जन आरोग्य समिति के माध्यम से हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के ऊपर एक फोकस करेंगे पुणे डिस्ट्रिक्ट के टेन हेल्थ वेलनेस सेंटर हम एज अ मॉडल यहाँ खड़ा करना चाहते हैं प्रॉपर फोकस तरीके से जैसे आप यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रहे कि इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी तो जो टॉक है जैसे कि एनसीडी के बारे में बातें करना लोगों को समझाना और जो फैमिलीज है उनको एडवाइस करना इंडिविजुअल है उनको एडवाइस करना और कम, कम्युनिटी को जन आरोग्य समिति के थ्रू कम्युनिटी को मोबिलाइज करना और कलेक्टिव एक्शन लेना डिमांड जनरेशन उसका स्क्रीनिंग हो ट्रैकिंग हो ये सब चीज़ें करना और एनसीडी के बारे में जन आरोग्य समिति के माध्यम से एक रिस्क फैक्टर्स क्या है उसके बारे में नॉलेज जनरेट करना ये हम करना चाहते हैं और हमारी की एक्टिविटीज रहेगी कि जो हमारा एच डब्ल्यू सी में जो पेशेंट आते हैं ये टेन उसका एनसीडी की जो पेशेंट है उसका ट्रैक करना मतलब जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उसका डेटा कलेक्ट करना और उनके साथ पर्सनली अटैच रहना हमारे जो जन आरोग्य समिति के जो एक्टिव मेंबर है उनके माध्यम से और उसके लेवल पे उनका एक पेशेंट ग्रुप बनाना जो ग्रुप जन आरोग्य समिति का एनसीडी के बारे में हम ओरिएंटेशन करेंगे पेशेंट ग्रुप का ओरिएंटेशन करेंगे और ये पेशेंट ग्रुप जो है वो आ, उसकी डिमांड रखेगा एच में कि हमारी जरूरत क्या है हमको क्या जरूर सेवा मिलनी चाहिए क्या मेडिसिन मिलनी चाहिए और वो डिमांड जनरेट करने के बाद जन आरोग्य समिति के थ्रू उसको फुलफिल करने के लिए उसको रिजोल्व करने के लिए कोशिश करेंगे इसमें वी का भी हमने रोल रखा है लोकल पी आई मेंबर जो है उनको भी अवेयर करेंगे और जैसे कि हालांकि मैंने अभी बात कही थी आ, कि हम लोकल फंड यूटिलाइज करेंगे इसमें आ, जैसे करने की कोशिश की जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी तो वहाँ वो लोकल फंड कैसे यूटिलाइज होगा इसके इसका भी हम इसके बारे में देखेगा आ, देखेंगे और दूसरी बात है ये जो पेशेंट ग्रुप है हमारा एनसीडी का उनको लेके हम पब्लिक डायलॉग करेंगे पीएचसी लेवल पे एचडब्ल्यूसी लेवल पे और और ब्लॉक लेवल पे ताकि एचडब्ल्यूसी जो है एज अ मॉडल एनसीडी के बारे में आ, कैसे आ, यूटिलाइज हो सकता है और जन आरोग्य समिति और अच्छे तरीके से कैसे काम कर सकती है इसके बारे में हम अगले प्रोजेक्ट में प्रयास करेंगे ये हमारा अगले साल का एक्टिविटी रहा है अभय मेरा होगा अब आप कुछ जोड़ना चाहते हाँ, हाँ मुझे लगता है कि भाव की बात से आगे आया काफी कुछ it's quite clear so now we are trying to move one level deeper by organizing healthcare user groups or HUGs uh, in each of these areas. And this is an interesting, actually, uh, innovative front that we're opening up. Uh, traditionally, it's very difficult for patients to get organized for a variety of reasons. And you see all the health activism, most of it in, <laughs> you know, is done by NGOs or health professionals or, you know, other actors and very rarely by patients themselves, except for HIV AIDS is an exception there. But otherwise, usually it's very difficult for patients to get organized. But now in case of non-communicable diseases, because these are chronic illnesses where most of the patients are basically uh, functional, it's a diabetes or high blood pressure kind of patient. So they can collectivize and they can come together and demand better services. So that is the idea of forming healthcare user groups and uh, of course, the other aspects will continue and will be further intensified. Uh, but uh, I'll add that while building this model, also probably we need to see how to disseminate it, because as we can see that in most places, even social activists probably don't know much about the Janaragya Samiti, uh, let alone ordinary people and so on. So uh, there probably also needs to be some component of dissemination of this experience and the key messages about, you know, you can form a Jan Arogya Samiti in your own area. Every, <laughs> I mean, every cluster of villages in India needs a, can have a Jan Arogya Samiti, supposed to have a Jan Arogya Samiti. And uh, you can engage with your health and wellness center. You can demand your rights from your local, uh, you know, health and wellness center, etc., etc. So probably some dissemination material, maybe a short video and some kind of a, a short kind of manual or booklet uh, can also be prepared. Uh, I mean, if it is felt that that will be useful. So the intensive uh, intervention is rather focused and limited, but uh, we'll also be working on the dissemination. So, Abhay, uh, so uh-huh. just uh, this point about the, you know, like the dissemination, uh, that's where like I'm a <laughs> lot interested um, hmm. because, you know, that could reach more villages. Um, so and more generic committees uh, so maybe the sati group can you know internally discuss it uh, and uh, put that as a separate component of the proposal uh, it could be material videos also some handholding might be needed right like visit yeah. you can visit a working janaroga samiti uh, hmm. the like especially if it is in pune district then within an hour or two for every village there is a working janaroga samiti now right so uh, so, so I think uh, you know, like maybe some visits or some way of doing workshops uh, and the other part of the dissemination is whether dissemination outside of Maharashtra can be done to NGOs <laughs> uh, interested in health, yeah. like, you know, through even through the People's Health Network or AIPSN or wherever. Yeah. Uh, yeah. Uh, भाव आप इसमें कुछ बोलेंगे? नहीं अभय हम अभी अगले दो तीन महीने में यही कोशिश करने वाले हैं कि एक तो हम कुछ वीडियो तैयार मतलब एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने की आ, सोच रहे हैं जन आरोग्य समिति कैसे वर्क करती है एच डब्ल्यू सी क्या है आ, और दूसरी बात ये है कि आ, हम मॉड्यूल भी तैयार करेंगे कि अगर जन आरोग्य समिति को काम करना है उसको स्ट्रेनिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को उसका मॉडल भी हमने सोचा है तो हम अगले मार्च मतलब इस मार्च टू 2023 तक वो पूरा हो जाएगा वीडियो और मॉडल हाँ अच्छा so no cost extension of the current project या right right but Ravi just respond to you It's not that you know every village already has a I know, I know. That's why I'm saying, uh, I mean, ah. disseminating uh, information of how to form that Janarogya Samiti. Yeah. See, basically, the way I look at it, Abhay, uh, see, Sati has done a lot of handholding in these 45 sub PHCs to form these Janarogya Samitis, right? Hmm. Now, with this experience and with these models created and with the success stories, maybe with lesser handholding, at least in Pune district and maybe also in Nandurbar, you could potentially create more Janaragya Samitis. May not be everywhere, but may, maybe it'll be another hmm. 40 more, but with, with much lesser handholding than what you did in the last year for this 45. And what is it that will get you there is what I'm thinking. Okay. I think we need a little discussion in the team about this and maybe we'll discuss and get back on this because I'll just tell you what is my um, hunch about this. Um, any such process which involves creation of some new kind of organization, a health and wellness and a Janarugya Samiti is a small organization, right, requires right. some driving force, yeah, which is locally effective. You cannot do it from outside. Hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah. So, so there's some driving forces required. Because right. it's not just having one meeting and that's the end of the story, you know. And we don't want to do a touch and go kind of thing that we go and we say, okay, yeah, we done, we did something, and then after that we don't know what happened you know that's not the objective so we will need to identify other actors there yeah. may be other ngos there may be some active sarpanches there may be some other networks you know uh, jan sangathans or whatever so we will need to identify other potential drivers who can say okay i'm interested in this i'd like to set up janarogya samitis in 10 villages in my area Hmm. Then we can give them an orientation. You see, uh, okay. uh, giving the orientation, the materials, the know-how is something that can be done, not very uh, difficult to do. But the actual follow-up on the ground is pretty intensive. You know, okay. because Bhao just made a rapid presentation, maybe that did not come across, <laughs> but... I no, mean, no, <laughs> <laughs> no, it's, no, it's not easy. I mean, anybody... That would have taken a lot yeah. of work, yeah. so anybody who's worked in a village in India, or for that matter, probably any other place in the world, will know that you know <laughs> to actually get together people in a way that they're more self-motivated yeah. right, and start right. doing things themselves mm -hmm. is it's a challenge i mean it's an intensive process so i'm not so sure that we can just go and you know start disseminating it directly we will You're probably the people to... themselves may not be able to organize these jss even if they are interested but maybe with yeah. interested sarpanches or with uh-huh. interested uh -huh. ngos or yeah, NGOs, yeah. yeah. Uh, so how मुझे लगता है हाँ हाँ we'll so discuss this in the direction team. of this material can be targeted हाँ, that way. Yeah. So, and as I think Vasu has also said, it takes a couple of years. so <laughs> right. we have managed to kickstart this process and done it in one year, uh, but it's it's pretty intensive. So we'll have to find additional drivers and it means means human power i mean it means human power people will give time ye kyun hua hai because there have been people supported by aid on the ground who have repeatedly gone to these villages, repeatedly followed up, and so on. So that aspect should just be kept in mind. Yeah, but, right. Uh, sure. yeah, the point is taken. Uh, that, you know, hmm. अब मैं थोड़ा बात करूंगा आ, मतलब हमने पिछले साल जो कोशिश की फोर्टी फाइव विलेजेस में वो वही थी कि लोकल एक्टिव ड्राइवर जो है उनको पहले हमने ढूंढा और उनके माध्यम से फिर ये काम शुरू हुआ मतलब अभय जो बात कर रहे थे वो सही बात है कि पीपल गैदर होना और फिर वो कुछ करे ये बहुत मुश्किल है लेकिन उसके लिए कुछ अगर कोई अच्छा ड्राइवर मिल जाता है और वो गाड़ी चलाता है ठीक से <laughs> तो लोग उसमें बैठ जाते चलो भाई कुछ तो हो रहा है हम भी चल और उसको फिर कंटिन्यू प्रोग्राम देना ये करना तो अभी वही एच डब्ल्यू सी को करीबन तीन सौ के आसपास विजिट हुई जो हमारे कार्यकर्ता है तो ये रेगुलर फॉलोअप रेगुलर विजिट लोगों के साथ बात करना अर्जनारों की समिति क्या है तो इसका महत्व क्या है इसमें जाना क्यों है तो हमने तो पहले कोशिश की कि जन आरोग्य समिति में हमारे जो एक्टिव ड्राइवर्स है उनको लेके जाना कि भैया तुम इसमें जाओ बात करो ये देखो क्या चल रहा है फिर ये सब मतलब कुछ तो बहुत हम मतलब हंड्रेड परसेंट सक्सेस नहीं है लेकिन कुछ तो हाथ में आया ऐसा हमको लगता है अभी भी हम उसका बहुत एनालाइज कर रहे हैं कि सही में ये फोर्टी जन आरोग्य समिति हम बोल रहे हैं वो सही में उस ढंग से है क्या जो आप सोच रही है तो लेकिन उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है और ड्राइवर बहुत जरूरी है कोशिश वही की थी हमने हाँ हाँ हाँ मैं मैं समझ गया नहीं बहुत बहुत मतलब जितना कोशिश में लगा होगा और कितना एफर्ट लगा होगा वो तो ऑफ कोर्स मैं मैं समझता हूँ और सक्सेस भी वो दिख रहा है ना बहुत ही सक्सेस दिख रहा है तो मैं बस यही सोच रहा था कि अभी ये मॉडल बन गए तो ज्यादा लोग आसपास के गांव के लोग वगैरह कैसे इस मॉडल को देखे और उससे कैसे इंस्पायर हो जैसे लोकल वीडियोस भी बना सकते हैं और उसको लोकल केबल टैग चैनल में भी दिखा सकते हैं ना मतलब जो भी इससे गांव का केबल चैनल है उसमें भी दिखा सकते हैं कि इस गांव में ऐसा हो रहा है हाँ, हाँ. करके तो ऐसे हम लोग आप हम लोग सोचेंगे तो जरा मतलब इतना डीप लेवल वर्क नहीं बस वो शैलो वर्क से कितना उसको फैला सकते हैं वो हम लोग सोच सकते हैं और दूसरा एस्पेक्ट जो है वो अग्स का जो डीप लेवल वर्क है कुछ दस गाँव में दस सब पी में जो आप बात कर रहे हैं वो तो that is very good that's also very welcome और वो भी बहुत ही एक्साइटिंग है या um also for sustaining this these efforts you will have more staff for uh, newer when you take up newer places हाँ so uh, yeah, I mean, basically, the work which was done in this year, in 2022, was based on uh, certain, you know, coordinators who are working at the local level. So, similarly, even for the coming year, I mean, in this year, uh, there will be some coordinators. I think Bau can tell us about the details, uh, who will be engaged as along with the Sati team. Mhm. But जो in लोकल the लेवल पे काम करेंगे Huh. and the 45 villages that, you know, for of, of 22, will staff continue, um, you know, being involved in those 45 villages? Yeah, that was my question. Ah, भाऊ जी अभय ये 45 जो हमारे हाँ, अभी है ना सब सेंटर्स यहाँ पे जो हाँ, लोग हाँ, हाँ, थे ये सारे लोग अभी हाँ, आगे भी इन्वॉल्व रहने वाले हैं या, या कुछ लोग रहेंगे कुछ लोग नहीं रहेंगे क्या उसका प्लान नहीं उसमें कुछ लोग तो रहेंगे जैसे अभी हमारी टेन हेल्थ वेलनेस सेंटर हम अगले साल लेने वाले अभी इस फेज में तो उसमें से दस लोग तो रहेंगे जो एक्टिव है क्योंकि हमने ब्लॉक लेवल पे एक व्यक्ति वहाँ ये किया था अभी थोड़ा सा हम हर हेल्थ वेलनेस सेंटर को एक व्यक्ति रहेगा जो पूरा फैसिलिटेशन करेगा वहाँ गाँव में हेल्थ वेलनेस सेंटर का जो स्क्रीनिंग ट्रैकिंग उसमें सब लगा हुआ रहेगा इसमें से कुछ लोग तो जरूर रहेंगे कंटिन्यू रहेंगे हाँ तो मुझे लगता है कि जो सॉर्ट ऑफ रेज्यूम्ड है इसमें सवाल की बाकी एरियाज में जाने के लिए भी फिर कुछ लोग लगेंगे ना है ना तो मान लीजिए हाँ. कि भोर भोर में और गांव के कुछ गांव में ये चलेगा लेकिन हाँ. पुणे में तो चौदह ब्लॉक्स हैं है ना हाँ, तो हाँ, बारामती हाँ। है या मुलशी है या पुरंदर है या कहीं और है तो इधर भी जाने के लिए हमको कुछ और एडिशनल ह्यूमन पावर शायद लग सकता है ना जी जी जरूर, हाँ, तो जरूर। तो उसको हमको फैक्टर इन करना चाहिए तभी वो स्प्रेड होगा जो रवि ने कहा ना कि थोड़ा लोअर इंटेंसिटी मोड में अगर इसको स्प्रेड करना है तो we will need some people will be involve in the intensive work in two health and वेलनेस health और शायद hmm. ये जो पूल बना है ना 45 का इस पूल में से हाँ, हमको हाँ। कुछ और अच्छे लोग भी मिल सकते हैं शायद जरूर या देख सकते हैं मतलब वट जैसे मतलब कोडे भाव टाइप के जो लोग है ना ऐसे या, कुछ लोग शायद लगेंगे हम्म। और जब आप जब हेल्प डेस्क और कोविड ओवरचार्जिंग का कैंपेन में ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ब्लॉक्स में काम कर रहे थे तो वो पॉसिबल है इसमें uh, because you had connections with the grassroots organizations in those in hmm. those blocks. That's why the um, you know the overcharging campaign got got supercharged. Uh, <laughs> to to use a phrase yeah. uh, so quickly but, because you were able to spread that training through all of those uh, all of those other local organizations. Um, is there any way to build on that momentum for this? I mean, maybe not all 20 blocks, uh, obviously at once, but um, just as the help desk spread from three to 20 and beyond, um, do you see a possibility of this uh, expanding to other blocks? Uh, I think uh, Shaku can add on this. I'll just tell you briefly what I understand. The nature of that network was quite different, mm -hmm. through which the overcharging audit process, you know, kind of spread. It was basically a network of uh, uh, you know, Corona Ekal Mahila Punarvasan Samiti, which is basically a support group for COVID widows. Yeah. And these COVID widows, I mean, we had covered more than a thousand such COVID widows in our survey. And we reached out to them and also other families who had lost um, family member to COVID or who had suffered. So it was kind of, uh, many of them were from Taluka headquarters or, you know, small towns and uh, this network was partly anchored by school teachers in some of the areas. So it was a different type of network. It is not a grassroots level village centered kind of network, which is what we require for <laughs> the Janarogya Samiti type of work. So the nature of that net network is a little different. And they were basically affected people who got collectivized during the COVID crisis. If you have lost a family member and you also have a huge hospital bill, uh, you know, such people came forth and we were able to reach out to them and uh, help them to sort of get involved. So it was a different type of network. Yeah. Shaku, aap इसमें कुछ जोड़ेंगे kya? Arvinda yeah, का सवाल आपको हाँ हाँ ठीक है मतलब वही मुद्दा है कि आ, आ, ये कह सकते हैं कि ये आ, ये जो ग्रुप्स या ये जो नेटवर्क खड़े रहे वो एकदम आ, टेम्पररी uh, तौर पे uh, ये साथ में आए क्योंकि एक मेनली ये मुद्दा था कि uh, लोगों का ओवर चार्जिंग हुआ तो वो ओवर चार्जिंग का ऑडिट एंड रिफंड ये बहुत ही शॉर्ट ऑब्जेक्टिव था लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए हमने पेशेंट राइट चार्टर के बारे में बात की है लोगों से और लोगों ने हम्म। भी की लेकिन इस टाइप के कामों के लिए शायद अगर हम उस इलाके में काम करते तो एक इक्का दुक्का लोग जुड़ सकते otherwise So maybe some people, members of this network, not the actually affected uh, patients, but some of the people involved in support work could be more attuned to uh, other activities which are more linked with the urban work, like patients' rights charter, grievance redressal cell, uh, you know, and other issues related to private hospitals in small, in, in towns or, you know, urban areas. The nature of that network is different. It's more kind of, you know, semi-urban, small towns, uh, <laughs> you know, uh, slightly lower middle class kind of people, you can say, and uh, who are involved. Whereas here we're talking about rural areas. Uh, and we need people who are actually grounded <laughs> in that particular village or cluster of villages, which is a little different kind of um, you know activity. Right, right. Uh, should we move to the uh, second part, the urban intervention? Yeah. Uh, भाव थोड़ा सा आप next slide दिखाइए दिखाइए. There's some question. Okay, wait a second. Yeah, Subhayan, why don't you uh, unmute and ask your question? Uh, I'm, not, I was just not sure if my audio will come through. yeah, your audio is fine. Okay, yeah, I was just uh, not a direct question for you, but I was just wondering, uh, like what Ravi said, the dissemination of information about how to set up a JAS and how it functions. Does it is it very specific uh, to the context in Pune, or can it also spread to you know other grassroots organizations working with Page uh, elsewhere? Because I remember there was an effort there has been, a, or there is a planning of an effort to involve non-health groups to monitor, you know, local health situation uh, that I think Vasu was presenting at some point of time. And I remember that some volunteers are involved with it. I was wondering if this uh, information about setting up and expanding JASs can be also uh, spread to other grassroots organizations who have uh, local local presence, but they, they might not be working on health related issues. Yeah, so maybe Vasu can tell us what, I mean, uh, what kind of organizations you're already working with or planning to work with. But conceptually, we have not included this kind of activity in the current proposal, but if there is interest in organizations in say Chhattisgarh or Madhya Pradesh or Andhra Pradesh or any other state more or less, uh, we can, uh, you know, work with those organizations to give them a kind of a sort of a master training or something like an overall training. But after that, they will need to develop some material in Hindi or Telugu or <laughs> whatever, uh, Gujarati or the local language, because whatever we have been doing is in Marathi, uh, you know, all the material and uh, then of course actually rolling out that kind of a process of activation of janarogya samitis will need to be done by be done by those organizations so that's i think as the sati team will be open to providing that kind of input uh, which will be at one level as a kind of a master training of trainers or something of that kind that is feasible but it depends on what is the nature of the network and the other organization should have that kind of whatever motivation resources interest yeah. in doing that so, work. so that's you you will be able to tell हाँ तो ये ना छह ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन वन दिल्ली बिहार उड़ीसा झारखंड में and border of Jharkhand West Bengal जिनको पोस्ट कोविड हमने कोविड के टाइम पे उनको कोविड होम बेस केयर का फिर जनरली मिथ बस्टिंग वगैरह का उनको ट्रेनिंग दिया था लगभग एक साल के लिए फिर उनको भी जैसे यू नो जहाँ जैसे और जगह पे भी गांव वालों ने देख लिया कि it is important to know some primary care and some whatever एवर एलोकेशन और एंटाइटलमेंट्स के बारे में भी ऐसे तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा हम बेसिक हेल्थ केयर के बारे में जानकारी ले लेते हैं they are otherwise working in livelihood और स्कूल एजुकेशन और फॉरेस्ट राइट्स ऐसे सब ठीक है तो इनफैक्ट uh, मैंने ऐसे सोचा है कि एक साल में ये फर्स्ट ईयर अभी तो इन्फेंसी में है दो वर्कशॉप हुए हैं just introducing them to what is health and what is primary health care and all that so in fact I wish that it is up to them but जैसे पांच छह ऑर्गेनाइजेशन उनको बोल दें कि ये ये ये काम कर रहे हैं आपकी जो इंटरेस्ट है कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप जाके इनको साइट विजिट करके आओ you know and spend two three days there तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कल परसों इधर सरगुजा में राइट टू फूड वाले ये मिड डे मील और आंगनवाड़ी के uh, चलने पे एक अ, दो दिन का कार्यक्रम है plus meeting the minister and submitting some proposal to them so I have called some four people from these organizations from two organizations are coming to understand how these uh, volunteers have been working to survey the work functioning of Anganwadi or midday meal. So like that, I have also suggested कि they can visit one organization they can visit is Sathi. So the, not all are interested in doing, you know, rights-based work or something. And that is fine वो उनके कैपेसिटी पे है और उनके इंटरेस्ट पे है तो उनको जैसा ठीक लगता है वैसे we have to tap their thing तो जिनको ऐसे में इंटरेस्ट होगा तो आ, वो मैं मुझे भी आना है एक्चुअली साथी का वो देखने तो आई थॉट ये लोग भी आ सकते हैं और फिर उनको अगर और वो एक्सपोजर विजिट से बहुत फर्क पड़ता है ना ऐसे सिर्फ उस पे ना हम अगर बोलेंगे जूम पे या ऐसे तो it doesn't really convey that thing you know that two dimensional versus actually being there in person is quite different so i'm hoping that one or two at least get interested to make this trip and understand this work more and especially the ones who are working on land and forest rights na उनका पहले से ही वो राइट्स बेस्ड एक्टिविटी है they will they have consistently been interested shown interest in rights based work so i'm hoping that that organization at least shows interest in coming and then the, and you know this cross pollination can happen at any time in the next years uh, one organization may decide after two years okay let us take up this also we think it's important so i'm not even pushing everyone uh, because it's too new and health work is too intense also so I, I let them but definitely put in these inputs once in a while Let's say so vasu like uh, you know if i may just suggest i think it will really help uh, if you can go i mean just like because you are starting out on your own like full time doing this uh, you know health work uh, if you can go and spend some time with uh, Sati, with Abhay and all, I think it would help. Uh, uh, basically, you would get exposed to this kind of work and the effort that is needed, you know, to do this, like Bhau was saying, right? It requires a lot of effort. Now, many NGOs in India won't be able to put that kind of effort. Like you yeah. upfront that they want. So, so then uh, it's also no point in wasting time with these NGOs uh, yeah. if, if they can't put that effort. Right? you'll be able to better judge. Uh, so I think you should do this in two steps. One is you personally go and of course you can always take along people from other groups when you grow, when you go. You go spend some time with Sati and get used to and, and see the kind of advocacy work, what it takes, right? For your own sake and then make a judgment call because Sati has gone through working with NGOs to working with movements to working with governments right? It has like made those transitions. Uh, you know, so it has worked with ordinary NGOs. It has worked with movements like Narmada Bachao Andolan. Now it's working with the government. Uh, so it, it can work at all levels, but these NGOs have to be really serious or the movements have to be really serious. Yeah, that's why now I'm saying I'm not uh, from the six. I know one NGO that will be interested and I have, uh, I'm banking on them to take up something like this. So that's exactly what I said the other thing is i cannot go and spend a lot of time because this is i'm also doing my clinical medicine work and then some teaching work and some other hand holding so i am doing at least uh, six different activities and the aid work is one of them <laughs> so <laughs> uh, yeah so whenever yeah hopefully this year in the first quarter i'll visit sati and whoever joins me Oh, that's fine. And, hmm. Okay, so you're welcome to visit. Just yeah, yeah. well in advance. Yeah, and, sure. and uh, yeah, and as as Ravi said, I think I totally agree with what he said. It's intensive work. It sounds easy, but it's not. Yeah, so totally. No, so, no, no. And you know, these uh, it, the people not been doing health work. Um, uh, because once we take up health work, no, we can't just leave it over there. Yeah. No? yeah. And uh, and we can't do a hard job in health really. Uh, mm. That is another thing. So. Yeah, I yeah, mean, what so. I I sometimes uh, you know when I tell volunteers to imagine how you know what it takes to do this work on the ground, I will give an example like, you know, suppose in in you know in the city where you live suppose the health department said said like we are going to have some public meetings to discuss uh, you know these issues in in our in our health services who is who will actually go and attend that meeting how much awareness and motivation and encouragement would it take to get people to show up and speak at, at those meetings even in a place where you know there's you know so much awareness and education so you just imagine I mean, just imagine what would it, what it would take for <laughs> you to attend that meeting and then multiply that with, with the whole community. So maybe we can move to the next phase of today's presentation. And getting late for everyone yeah, also. Yeah. And, and yeah, we, we yeah, will plan we'll, some follow-up calls just to yeah, know, let other volunteers uh, know. So I think today is kind of uh, sort of uh, one round, but uh, we may need another round. Uh, so I think this is the second component of the proposal for this year, which is on urban health. And uh, actually, as I mentioned that during the COVID epidemic across um, India and particularly in Maharashtra, we found that the maximum vulnerabilities and the maximum kind of weaknesses in health systems were in urban areas and maximum deaths were also in urban areas. And we had kind of sort of, I won't say neglected, but we had uh, given lower priority to the urban poor in our work over the last 20 years or so. But we realized that actually there are huge, huge issues regarding urban health. And today, like roughly half of Maharashtra's population lives in cities and towns. You know, so it's it's not a small population. It's roughly, and even at the national level, it's, 35 to 40 percent now. So uh, that's why we have decided, or we have been uh, developing this uh, action on urban health again in a similar mode, but not the same because urban areas are quite different in terms of their social composition in the terms of the way in which the health systems function. Uh, but I think uh, Shaku can briefly mention that we are already, uh, Trupti and uh, are also on this call. So we are already, we have initiated some work in uh, urban, uh, a few urban slums of Pune city. And we also have a kind of a collaboration with a, a, a group in Nashik city so, uh, uh, at, but mostly in Pune, but also to some extent in Nashik, the idea is to develop participatory groups at the ground level in the vastis, in the low-income uh, urban settlements, and to um, again engage them with the local urban public health system in a demands-based mode uh, to Im improve their utilization of services and also to uh, put pressure on the services to improve and to improve the delivery of services. So this is just briefly, you know, uh, uh, the st overall strategy. So Shaku, आप थोड़ा सा बताइए हम क्या प्लान कर रहे हैं अर्बन एरियाज के लिए हाँ तो अभी अभी जो आवाज आ रही है आ रहे हाँ आ रहे हाँ तो अभी ने जो रखा तो हम ये देखना चाह रहे हैं ये मतलब अवनी रखा है कि ये इतना आसान नहीं है कि हम अर्बन में काम करेंगे लेकिन अर्बन में हम ये सोच के ही एंटर कर रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया है यहाँ पर स्ट्रक्चर है लेकिन उसका कोई मॉनिटर करने वाला उतना ठीक से नहीं है हर एक शहर में अलग अलग कॉरपोरेशन अपने हिसाब से उसका बजट अलोकेट करते हैं सर्विसेज और स्कीम्स का भी वेरिएशन अलग अलग शहरों में है तो पूना और नासिक शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि कम्युनिटी ग्रुप्स को जो हमारा एक मेन एरिया रहा है साथी के कामों का कि जब कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट होती है तो वहां पर बदलाव आते हैं तो कम्युनिटी के साथ मिलकर जो अभय ने कहा कि वर्किंग क्लास जो पीपल है वो स्लम एरियाज में जाकर लोगों के साथ कम्युनिटी ग्रुप्स फॉर्म करके यहाँ पर एक lower intensity based community monitoring on urban health services ये हम करने की कोशिश करेंगे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर जो हेल्थ सर्विसेज है वो कितनी लोगों को पता है लोग उसका एक्सेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे जैसे फॉर एग्जांपल कि ओपीडी मॉर्निंग में होती है और उसके बाद क्लिनिक्स जो यूपीएससी बोलते हैं अर्बन हेल्थ प्राइमरी सेंटर तो ये बंद हो जाता है और वर्किंग क्लास पीपल जैसे डोमेस्टिक वर्कर हो वो आफ्टर थ्री पीएम घर आती है या वो अगर बीमार है तो उसको क्लिनिक जाना होता है लेकिन सरकारी वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है आ, साथ ही में एन और पीएनसी की बात की जाए तो यहाँ पर मैटरनिटी होम्स है लेकिन शहर के करीबन 40 लाख पॉपुलेशन के लिए twenty four hours three maternity home चलते हैं जहां पर हमें बताया जाता है कि 18 मैटरनिटी होम्स है तो ये सब हेल्थ सर्विसेज जो कही जा रही है जो अवेलेबल है उसका एक्सेस लोगों तक है या नहीं उसके ऊपर मेनली काम करने की कोशिश होगी साथ ही में ये जो हम बहुत छोटे स्पेसेस है जैसे कि रोगी कल्याण समिति हो या महिला आरोग्य समिति हो तो ये फंक्शन में नहीं है और ये अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनयूएचएम है एनयूएचएम नहीं अभी नेशनल हेल्थ एनएचएम मिशन है हाँ तो उसके तहत ये पिछले 12-15 साल से ये चल रहा है लेकिन अर्बन में उसका अभी उतना फंक्शन इस कंपोनेंट का फंक्शन नहीं है तो इसको सुधारना या इनके साथ ये ग्रुप के साथ काम करना ये करने की एक कोशिश होगी साथ ही में हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम एक नॉलेज इनपुट तैयार कर सकते हैं शहर के लिए जैसे कि मतलब एनएचएम के गाइडलाइन के साथ हम अगर जाएंगे तो वहां पर करीबन ढाई लाख पॉपुलेशन के लिए एक एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए लेकिन वो नहीं है अभी और उसके हिसाब से हम कुछ डिमांड रेज कर सकते हैं बजट का शॉर्टेज हर जगह है ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज है मेडिसिन का शॉर्टेज है इवन uh, uh, uh, जो हम कहते हैं कि ऑलरेडी ये कहते हैं हम ये सर्विसेज दे रहे हैं क्या वो सर्विसेज लोगों को मिल रही है तो ये सब पूरा एक सिचुएशनल एनालिसिस करके एक मैपिंग करके हम एक हमारा एक डिमांड का एक मैनिफेस्टो बना सकते हैं क्या कि जो हम politicians even health officials health department यहाँ तक हम पहुंचाएंगे तो इस ये uh, कुछ एक्टिविटीज या इंटरवेंशंस करने की कोशिश uh, आने वाले uh, साल में हम करने वाले हैं तो अभय ने रखा ही है कि मतलब अर्बन हेल्थ जिस तरीके से हम पूना महाराष्ट्र पूना की बात कहते हैं तो बहुत ज्यादा धांधली हुई कोविड में मैं ये कहती हूँ कि नंदुरबार के पहाड़ में जो स्थिति है और पुणे के येरौड़ा के स्लम में जो स्थिति है वो शायद ये दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं लेकिन येरोडा के यहाँ पर येरोडा ये एक बड़ी बस्ती ये शहर की बड़ी बस्ती है लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि एक्सेस है यहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल है यहाँ पर बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होगा लेकिन क्या वो बस्ती के वो वर्किंग क्लास के लोग वहां तक पहुंच पाते हैं तो उतना ही भयंकर है जितना हम नंदुरबार के पहाड़ की एक कहानी के बारे में विचलित होते हैं उतना ही स्लम एरिया का हो रहा है यस अब तृप्ति भाव ऐड कर सकते हैं हाँ मुझे लगता है Shakku has already pointed out the issue actually urban areas are more tough to work in, in some ways. So social solidarity is weaker, inequities are huge. There's a lot of social stratification. In a village, people at least on some issues are willing to come together. In an urban slum, the situation may not be always the same. Uh, there are lots of small subgroups, micro micro communities, you know, even in, within a same, <laughs> you know, geographical area. Uh, there may be geographical access to care, but complete lack of financial and uh, information access to healthcare. You know, so it's an illusory idea. It's a kind of illusion that, you know, people in urban areas, everybody has good access to healthcare. Actually, it's not at all like that. Uh, there are significant major barriers, uh, uh, particularly financial. And if people try to go to a public hospital, the actual, <laughs> you know, the amount of time and energy they have to spend to access care in a public hospital is a very, very, you know, challenging. So it effectively becomes like lack of care. And as Shaku mentioned, if there's a, a domestic worker who's working in the morning time and the clinic, government clinic only opens in the morning time, it's effectively there's no access. She has to go to a private clinic in the evening and pay money. You know, so they, they, all these issues are there. So as a result of that, we felt that it's, and given the whole COVID experience, where we saw people dying in urban areas because of lack of access to care, among other things. Uh, so uh, COVID killed people, but <laughs> lack of access to healthcare also killed a lot of people. So, uh, and the fact that our public health systems were so weak in many urban areas, uh, uh, you know, there was not a single ICU bed in Pune city when the COVID epidemic started in the corporation hospitals. Not a single ICU bed in the entire corporation hospital network of Pune. So you can imagine what happened, you know, <laughs> people were forced to go to private hospitals. The single state government public hospital was heavily overloaded. They just didn't have beds and, you know, with all the consequences that we know about. So that's why we want plan to work at these two levels. One is at the community level in one area or one cluster of areas, maybe one or two wards where we work with communities to ensure that they, get, you know, are empowered, uh, information is they have the information that they can access the local health services. And the second is at the city level in both Pune and Nashik, where you actually see what is going on. You'll be surprised if you go to the internet and type urban health services India, <laughs> except for the National Urban Health Mission document, you'll find almost nothing or very little. So, you know, very few groups are actually working on this important area. So that's why we felt that, you know, we should also include this component. And as you know, uh, Ravi and Arvinda know, even in the previous year, we had uh, run this helpline, uh, which we proposed to continue and uh, which was very useful. And also we had uh, done this whole audit of, uh, you know, overcharging. So that gave us some understanding. Now we have some understanding of what is going on. What are the kind of challenges are, that people are actually facing in urban areas? So it's a kind of a bit of a um, you know, um, I won't say an experiment, <laughs> but it's a new kind of initiative. Uh, but we feel the need is very much there. So that's why I think, uh, you know, we would appeal to AID to consider this as an important component of our work. It could be path breaking and it could help many other groups working in urban areas across the country. Uh, to and, and let me remind my, one more thing. Many, many people in poor people in urban areas are migrants. They've actually come from rural areas and they've landed up in urban areas, <laughs> not out of very, you know, free will or choice. <laughs> they just have been forced to migrate to urban areas. So many of the people who lack access to care are actually uh, recent migrants, you know, uh, and they're basically from rural areas. So since we are working in rural areas, we cannot ignore their, their brothers and sisters who have been forced to migrate <laughs> to urban slums who are facing even probably more challenging situations in accessing healthcare. So, I mean, this is just, just kind of the background. But I think, uh, I don't know, it's now 10 o'clock in the night in India. So <laughs> uh, we can have some one quick round of clarifications maybe and then yeah i think i think this has been very very informative i think yeah we can have just a few questions and i like i said we will plan a couple more calls um you know, once we once, you know, volunteers have had a chance to digest this and then want to kind of open it up to more chapter level volunteers. And then, um, you know, which I'm thinking maybe the weekend of 14 or 15, I'll check the dates with you all and we can do that on a weekend. Um, but yeah, so just maybe five more minutes. Does anybody have uh, any questions now? yeah lena's got to go okay yeah i think <laughs> that yeah i think that's we we've got a lot to to digest here i think the urban work um you know i think it's it's something that's going to be relatively you know new kind of thing for aid to be supporting so we, we might come back with more questions in the future but i can see how crucial it is to the whole picture and um yeah i i would still kind of be interested in in seeing this go more than 10 villages, like the, the first half of what you were presenting, um, simply because I, I think that, you know, it's reached this kind of stage where it has the potential to, to, to go up, not down. Um, but yeah, I mean, I, will probably talk to you um, more about that. Uh, last call, anybody else? I think, you know, Prafulla, you said you wanted to. Uh, oh yeah, Vasu says that their one of their partners is also working. in. so Delhi is another area where it's like a lot of migrant uh, workers would be uh, yeah. not by um, not by their own <laughs> preference, but just <laughs> because that's yeah, yeah. their their so village. Their, their village might have yeah. been reclassified and and it's no <laughs> longer a forest, and so yeah. Yeah, yeah and there are lots of resettlement areas also in Delhi. Resettlement areas. So I have worked yes. in Delhi for nine years and I know the situation. We worked in slums in Delhi also. And I can tell you that it's, it's a very challenging situation. And uh, yeah, uh, this, this Bhalaswa and Bhavana resettlement areas also one of some of the biggest near the garbage dump and industrial area. So I was there last month. Hmm. And yeah, yeah. mm, So in Delhi, I mean, despite the fact that there are quite a few public hospitals, but uh, you know, <laughs> actually being able to negotiate care is not a joke. I mean, and even being able to get to that place in time. <laughs> yeah. you have to know कि कितने बजे जाके कहाँ से कार्ड बनवाना है किस लाइन में खड़ा रहना है फिर वहां से कहाँ जाना है I mean this not a simple thing for a rural migrant uh, in a big city like Delhi to negotiate yeah, yeah. the public health system. So yeah. yeah. Okay. If everyone can turn their videos on for a minute. Um, and some of the people who joined later, like uh, Bikash or Prahalad or Prafullah, if you want to. I mean, just to, I just want to add a piece actually, yeah, uh, like the way you are telling for urban migrants or urban poor, and the Delhi situation. So another Jumla started. So another Jumla started. Uh, Namma Clinic, existing PHCs are not working and now they've started something like the Mohalla clinics just to, because next year election is coming, they've started this Namma clinic. Uh, there's no infrastructure in place and the existing uh, systems don't work, but this is started. Now there are people wanting to buy in. So yeah, maybe as Abhay said, uh, this model or the template that they want to propose in Maharashtra or doing starting in Maharashtra, we can accelerate and then replicate in other places wherever it can take it in a way good way. Yeah. Yeah, definitely. Prafulla is Prasanna's sister. Oh, okay. <laughs> okay. <laughs> Hi, Dr. Madhuris. Thanks for joining. So that's great. Uh, yeah. Uh, thanks yeah. everyone for joining on a weekday morning. And thanks all Sati folks for staying up late. We might ask you to stay up even later a week from now so that we can involve the West Coast folks as well. Yeah. Yeah, I just want to take on board all you, the Dr. points that you have raised. Yeah. Yeah, sure. Vimla, go ahead. Well, I just wanted to express gratitude and appreciation. Thank you for all that you're doing. Yes, it was very informative. Yeah. Thank you. oke. Iya. Okay.